USDT ERC20 stablecoin-оор Ultima Farming License лицензийг хэрхэн худалдаж авах вэ? Ultima Farming лицензийг худалдан авах нь Ultima Token-ийн фармингийг эхлүүлэхийн өмнөх эхний үе шат юм. Лицензийн төлбөрийг төлөхдөө USDT, Cash Dance эсвэл Ultima ашиглаж болно. Энэ заавар дээр бид USDT ERC20 stablecoin-оор төлбөр төлөх явцыг дэлгэн рүү харуулна. USDT ERC 20 stablecoin-оор Ultimo Farm лиценз худалдаж авахын тулд Ultimo Farm сайт дээр хувийн танхимдаа нэвтэрнэ үү? Хуудсыг доош нь гүйлгэнэ үү? Худалдаж авах боломжтой Ultimo Farm лиценз багцуудыг та харна. Өөрт тохирох лицензийг сонгоод upgrade буюу сайжруулах дээр товшно уу? Төлбөрийн хэрэгсэл сонгох зонх нэгдэнэ. USDT ERC 20 гэдгийг сонгоод тэмдэглэлтнүүдийг тэмдэглэж нөхцөлийг зөвшөөрөөд purchase буюу худалдан авах товчлуурыг товшноо. Coin Payments нэгдэх цонхонд үнийн дүнг USDT ERC20 зоосоор заасан дүнг илгээх хэрэгтэй идэвчний хаягийг харуулна. Идэвчний хаяг нь QR код хэлбэрээр харагдана. Төлбөр төлөхийн тулд адрес буюу хаяг мөрөөс хэдэвчний хаягийг хуулж аваад биржээс, changes эсвэл хэдэвчнээсээ төлбөрийг илгээнэ үү. Дэлгэц дээр заасан дүнг яг илгээнэ үү? Мөн та QR кодыг ашиглан төлбөр хийж болно. Төлбөрийг төлж дуусгасныхаа дараа хэдэн минут хүлээх хэрэгтэй. Төлбөрийн мэдээлэл эрхийг хүлээнэ үү? Дараагийн хуудсан дээр та лицензээ идэвхжүүлэх төлхөрийг харна. Үүнийг идэвхжүүлэхээ бүү мартаарай. Зөвхөн идэвхжүүлсний дараа л таны ферми Mox Load нэмэгдэж, та тус бүтээгдэхүүний бүх функцийг ашиглах боломжтой болох тул энэ чухал юм. Та хуудсыг хасан эсвэл интернеттэй холбоотой асуудал гарвал санаа зовох хэрэггүй. Төлбөрийг таны хувийн танхимын license keys буюу лицензийн түлхүүрүүд хэсэгт харуулна. License keys буюу лицензийн түлхүүр хэсгээс та бүхий худалдан авалтынхаа түүхийг олох бөгөөд тэрнээс activate буюу идэвхжүүлэх цэгийг төвчлөгийг довшиж өмнө нь худалдаж авсан Ultima Farming лиценз лицензээ идэвхжүүлэх боломжтой. Баяр хүргэе. Та Ultima Token-ийн farming лицензийг худалдаж авлаа. Лицензийн хүчтэй хугацаанд 1 жил. Дараагийн алхам нь Ultima Farm Unit-ийн төлбөр байна. Энэхүү зааврыг уншсны дараа лиценз судалтай хавталаар асуулт үлдээгүй гэдэгт найдаж байна. Танд өндөр ашиг олж томоохон амжилтанд хүрэхийг хүсэн ёроо.